guys, Assalamualaikum Hari ni aku nak makan satu kudapan yang unik Aku ada roasted uh, seaweed dengan aku yang ada berbagai perisa Korang boleh nampak dekat depan aku ni ada empat jenis Kita ada yang original, kita ada yang salted egg, kita ada spicy cheese Dan juga the latest one is barbecue, BBQ So uh, hari ni aku nak makan crispy seaweed crackers ni dengan nasi goreng samyang eh, aku dah buat sendiri nasi goreng samyang ni tak nampak pun nasinya tak nampak sangat tapi ha, sebenarnya ada dalam tu tapi bukan pasal nasi aku nak cerita tapi pasal seaweed cracker ini okay untuk original yang perisa original dia dia memang original tak ada tak perisa tambahan tak ada MF, MSG ke whatever guna premium roasted seaweed uh, yang digunakan daripada nori chips sesuai lah yang in, uh, original ni untuk uh, orang yang nak mengamalkan diet ke apa sebab memang uh, plain rasa dia punya seaweed original rasa seaweed. Tak ada penambahan perisa, okay? Yang kedua, kita ada spicy cheese yang sebelah sini. Okay, rasa dia rasa pedas, berlemak, okay? Kalau korang yang suka kan pedas, korang akan ambil ini. Ini antara hot selling juga. This one, kita ada salted egg. Ha, penggemar salted egg, pasti suka yang salted egg. Dan orang yang tak suka salted egg pun mungkin akan suka lepas rasa crispy seaweed crackers ni, okay? Okay, yang terbaru ni adalah barbecue. Okay, yang ni yang kira macam special sekali lah. Aroma dia boleh terasa bau bila kita buka tu memang kuat gila aroma dia. Rasa tangy dia tu yang membuatkan dia lain daripada yang lain. Sebab sedikit tentang part-part ni kalau korang nak korang boleh dapatkan dekat Crispy Seaweed Crackers HQ. Okay, kat Instagram nanti aku letak sini ya. Untuk setiap satu ni harga dia RM20 ya. Okay, tanpa buang masa marilah kita makan okey aku akan tunjuk dulu korang aku akan cuba setiap satu ni okey ini dah dia orang dah improve size eh yang besar ni tapi dia, dia goreng dia jadilah bergulung-gulung ni kan ini untuk yang original hmm. Okay, original mari kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Memang betul rasa original tak ada rasa flavor apa-apa rasa seaweed tu je dan crunchiness tu datang daripada ni kulit popiang ni Okay ni memang boleh untuk orang yang diet memang nice Okay next one kita rasa salted egg ya Okay Bismillahirrahmanirrahim Memang puas saya makan besar terus. Ya. Ini kalau duduk depan TV kejap habis. Ya. Rasa weh lemak-lemak masin tu memang sedap. Dia tak terlalu kuat dan tak terlalu rasa ala sipis-sipis selalu kalau tu mestilah macam kedekut sikit kan rencah ni ni tak memang rasa dia tu just nice. Memang sesuai lah untuk kalau orang yang tak minat sangat salted egg tu. Okay, next one. Mari kita rasa uh, spicy cheese. Okay. Nampak warna dia memang beza daripada lain. Bismillah. Rasa pedas sikit. Tapi tak ada pedas gila. So, pedas yang boleh kanak-kanak pun boleh makan. So memang sedap So far memang sedap semua yang aku dah rasa ni So mari kita rasa yang last sekali Up, Yang terbaru barbecue Okay This one Bismillah Hmm Memang sedap Wow Pada aku kan Yang barbecue ni memang rasa lain Memang sedap gila eh Okay, pilihan favorite aku aku aku rasa aku memang aku, uh, ah, pilih barbecue ni. Um, macam memang lagi sedap lah daripada yang lain-lain ni. Yang ni pun sedap dua ni tapi yang ni macam sebab aroma dia tu memang lain. Memberi kelainan. So aku favorite aku yang barbecue ni. Korang kena cuba. Okay, mari kita makan dengan samyang. Encik kopi dia aku nak guna chopstick kan. Padahal ada nasi ni. Susahlah ni nak makan. Dan kita makan dengan original ni Bismillahirrahmanirrahim Oh tak muat mulut eh Okay, sedap weh. Aku suka dia crunchy-crunchy Selalu kalau kita makan seaweed dia tak crunchy kan ha, Kali ni crunchy Hmm Hmm, sedap ke? Korang tengok je lah aku makan ni lah. seaweednya buat tambah lagi sedap Nasi goreng sayang aku sebab ada rasa crunchy-crunchy dan juga perisa daripada seaweed tu sendiri Macam ni dah kenyang weh Sebab saiz dia pun besar-besar Selain korang rasa nak makan begitu saja, Korang boleh juga makan dengan ramen macam aku Nasi goreng Nak oh, aku gabung kan terus kan Tak mak Tak pun makan dengan burger ke Tapi memang ngam Teruk eh aku dah rasa empat-empat ni Gabungkan dalam ni Semuanya sesuai Kenyang weh Betul lah memang berbala kalau korang beli ni Dah kenyang weh makan beberapa sebab aku makan samyang mm-hmm. Kenyang gila guys makan ni. Eh. fikir setelah aku rasa empat-empat ni macam aku cakap tadi aku paling suka yang barbecue sebab rasa dia memang lain daripada yang lain memang rasa dia sedap nice dan salted egg I think dan juga spicy cheese dan last one original original suka je bolehlah untuk yang nak diet ke kalau rasa tak nak rasa flavor apa-apa layan je makan yang ni So kalau korang nak korang boleh dapatkan dekat Instagram Crispy Seaweed Crackers HQ okay Jangan lupa untuk dapatkan kesemua ini Atau pilih mana flavor yang korang rasa Aku suggest korang rasa yang barbecue ni memang best Sumpah tak tipu eh Apa jangan lupa untuk like video ni dan juga subscribe okay Sekian saja video aku untuk hari ni Bye-bye.